Vipi mtazamaji wa Stein TV, siku ya leo tuko maeneo ya Kawe, tukuja kupiga story mbili tatu na mfanyabiashara ambaye anauza maandazi, atatuambia eh, maana naona maandazi mpaka amepasuka. Sisi tunasema half keki, kumbe ni andazi bwana. Mimi naitwa Keti, habari? Mzuri. Shikamo. Marahaba, ujambo? Jambo, habari za hapa? Mzuri kabisa. Biashara inasemaje? Kwa kweli ninamshukuru Mungu. Mm. Sawa, hem, tuambie sasa. Mimi nimefika hapa nikajua ni afkeki kumbe ni andazi. Utofauti wa afkeki na andazi ni nini? E, utofauti wa afkeki na andazi ni, u, ni, ni uchanganyaji, yaani kuna matirio ambayo unaweza ukaweka kwenye afkeki na kuna material ambayo unayoweza kuweka kwenye maandazi, kwa maana ukichukua kwa mfano kama ni half cake, kuna material yake ambayo unanunua dukani unaweka. Hata kama mtu akila anapata ladha, anajua kabisa hii ni half cake. Na maandazi na yenyewe kuna material yake ambayo unaweza ukapika hata kama mfano wa keki, lakini kuna material ndani ya andazi. Hata kama mtu akiona nje kama ni half cake, ndani ya kila anaona kama ni andazi, ni material tu ambayo iliyokuwa imewekwa. Okay, sawa. Hii biashara tuna muda gani tunaifanya mpaka sasa hivi? Hii biashara sina muda mrefu, toka nimeanza nadhani yapata kama nina mwezi mmoja na kama wiki moja. Mm. Tofauti na biashara ya maandazi, tuna kitu gani ambacho tuna, tunaweza tukafanya? Labda kuna biashara nyingine ambayo una ufundi nayo e, ukiwezeshwa kidogo tu unanyanyuka na unafanya. E, kutokana na, na utaalamu nilionao, kwa mfano kama nikiwezeshwa nikapata fedha ya mkopo na uwezo hapa nilipo nikafungua nikafungua hoteli kwa sababu na utaalamu wa kupika vitu vyote restaurant. Mm, ni kuanzia yani chapati, maandazi, half cake, nani mkate kwa mimina, donati Kwa mfano kama hiyo hapa niliyotengeneza hapo, unaweza ukasema kwamba ni donut lakini ni andazi. Lakini hiyo hiyo naweza nikaweka material ndani na ikaitwa donut. Lakini hiyo nimeweka tu mfano kama ni wa donut lakini ni, ni material ya maandazi. Yeah. Mm-hmm. Sawa. Unadhani kwa kiasi gani ambacho unaweza ukawezeshwa na ukafanya yote hayo kama kiasi gani cha pesa? E, nina uwezo nikiwa na laki moja na nitosha sana. Ufanye vitu vyote hivyo? Kwa kufanya vitu vyote Najua kwamba kama tunaanza kwa udogo huku tunaelekea kwenye huku. Naanza kwanza kwa udogo kwa sababu nikisema kuwezeshwa maana yake natakiwa niangalie kwanza na maeneo na sehemu, kwa maana nianze kwanza kidogo. Nikipata kama ni laki, najua kwamba nitapata sehemu ya kulipia kidogo, na inayobakia ni mtaji, naweza nikafanya na nikainuka. Hmm. Changamoto ambayo unakutana nayo kwenye biashara yako zaidi ni ipi? E, changamoto ninayo kutana naye kwenye biashara yangu ni kwamba mfano kama kwa mfano kama siku ambayo inanyesha mvua, siku ikinyesha mvua unakuta watu wote wameingia majumbani. Kwa hiyo unakuta kwamba nitapika maandazi, napikia maandazi ndani alafu na kujua kama yapo inakuwa mtihani, mtihani kwa maana muda ule unaponyesha mvua watu wote wanakuwa wamelala ndani ila ikiacha mvua ndipo wanatoka nje. Sasa wakitoka nje, mfano mvua ikinyesha kuanzia asubuhi mpaka majira ya saa nane, mimi ni mara nimepikia ndani inapokuja kuyatoa maandazi watu tayari wamesha kunywa chai muda ambao wa chakula. Hizo ndio changamoto tunazokutana nazo. Mategemeo yako sasa ni yapi? Baada ya muda fulani, labda tunatakiwa tumwone e, eh, mama maandazi mahali fulani, kwenye ukubwa upi? Mategemeo yangu nategemea kwamba endapo kama nitakaa kwa muda hili eneo kwa muda wa pengine wa miezi miwili, mategemeo yangu nitafute sehemu, yani nitafute frame ili niweze kujulikana zaidi. Eh. Kuna wakina mama wenzio kama wewe wanaogopa kufanya biashara, wanakuwa na hofu watu watawachukuliaje, labda ndio hivyo alikuwa anajigamba sana mtaani eh, anaanza kuuza mboga eh, nauza mboga eh, watu wanione mimi nauza mboga. Mwingine ana, anashindwa kufanya kwa sababu anahisi mtaji ni mkubwa sana, hem, tuambie sasa una nini cha kumshauri kuhusiana na hicho kitu, lakini pia uh, unamshauri nini mtaji kama huu wa maandazi, labda tuanze na kiasi gani? E, kwa mfano mimi tunaona hata ili kalai nilionao dogo tu na jiko ni dogo tu. Hapa nilikuwa nimeanza na mtaji wa shilingi elfu tano mtaji wa shilingi elfu tano nilianza na maandazi kilo moja na robo. Kwa hiyo mpaka kufikia sasa nimefikia kiwango cha kupika maandazi kilo nne napika asubuhi na ikifika saa kumi tena napika kilo nne kwa maana kwa siku napika kilo nane mm. eh. Hapa tunauza tu maandazi, hakuna maharage, hakuna nini, yaani hakuna chochote, kwa sababu nipo tu nyumbani ndio nimeanza, lakini tegemeo langu mbele baadaye nifanye kila kitu eh sawa. Na kwa yule ambaye anakuwa na hofu kufanya biashara, labda ndio hivyo anaogopa, anaku, yani labda anakuwa na uzito fulani hivi, unamshauri nini? Maana wako wengi sana huku mitaani tunaishi nao, pengine hata hapa pia wapo tangu asubuhi mpaka mchana, mtu yupo tu. E, mimi ninawashauri wasiogope, yaani wasiogope, yaani mfano kwa, kwa mfano kama mtu anayelima shamba, mtu anayelima shamba anaanza kuandaa shamba lake kuanzia mwezi wa nane mpaka wa tisa haelewi mbele kama kutokuwa kuna changamoto gani, kuna mvua, kukosa mvua au au au kuwahi kwa mvua, haijalishi. Ipo tayari kuchukua hata milioni zake kuziingiza shambani, wakalimisha watu mashamba, akaandaa mashamba, akachukua mbolea, akachukua mbegu, akaandaa kila kitu. Yaani ukitaka kufanya kitu, yani uwe na moyo wa kuthubutu, yani weka moyo wa kuthubutu, na ndipo hata Mungu utamuona. Kwa hiyo maanake hata kama utaanza usianze kuogopa useme eti na shilingi 5000 nitafanyia nini. Anzia na hapo shilingi elfu utaona na Mungu anakusaidia na kuinua. Kwa hiyo usiogope kufanya kazi. Okay. Hmm. Tunakufahamu kama mama nani? Kwa jina naitwa Mama Thomas. Mama Thomas Maandazi. Mama Thomas Maandazi. Hongera sana. Asante. Eh, bwana, hii ni Stein TV. Mimi naitwa Kate, niko na Mama Toma. Tumepiga stori nyingi sana kuhusiana na maandazi, biashara yake hii, mategemeo yake ni yapi, lakini pia ametoa ushauri kwa kina mama wenzia ambao wanakuwa na hofu labda kuanza kile ambacho wanakuwa nakiwaza kwenye akili kwa kuwa sababu moja mbili tatu, na tumaini pia utakuwa umejifunza vitu vingi sana. Thanks so much behind the camera, iko Raji Classic. Hii ni Stein TV.